Tohle je blinker. Porušují pravidla a víš, co se s takovými lidmi má dělat? It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe Nevím, jestli jste ti dobří zrovna vy. Uplatňujete zákon, který vy sami vědomě ignorujete.